Hesap makinesi kullanarak 3'ün doğal logaritmasını bulunuz. Cevabınızı en yakın yüzdeliğe yuvarlayınız. Burada bir hatırlatma yapıyorum. 3'ün doğal logaritması Napier logaritması olarak da bilinir. e tabanında log 3 demenin bir başka yolu. Ya da e'nin kaçıncı kuvveti 3'tür. 3, e'den birazcık daha büyük. e, 2.71 küsur. Oldukça uzun bir sayı. Yani 3, e'den biraz büyük. Bu yüzden tahmin ediyorum ki yanıt 1 nokta bir şey olacak. O zaman hesap makinemizi çıkaralım ve hesaplayalım. Doğal logaritma için buradaki ln tuşuna basıyorum. Fransızca log natürelden geldiğini tahmin ediyorum. 3'ün doğal logaritması. 1.09 ve binde birler basamağında da 8 var. Sayı 5'ten büyük veya eşit olursa, bir önceki basamak yuvarlama sırasında 1 arttırılır. Bu yüzden 9'u 10'a yuvarlayacağız. Cevap 1.10. Yani yüzler basamağına göre yuvarladığımızda bu ifade yaklaşık olarak 1.10'a eşit.